Hmm. Aku makan sayur macam tu guys. Mungkin basuh eh. ke tak? Aku tak basuh. Huda use. Hai guys, assalamualaikum. Seperti yang korang dapat lihat depan aku ni aku ada beberapa jenis buah. Ha, buah sayur lah kot, buah dan sayur. Aku ada jagung, jagung mutiara, aku ada strawberry, aku ada ice pan yang viral tu. Ha, katanya ada dekat Cameron je. Tapi ada lah juga dekat hypermarket yang lain kan. Aku ada juga keledi. Aku sebenarnya nak cari jagung purple tapi tak ada. Bukan musim katanya. So, ada jagung ni je. Lah. Yang strawberry putih pun nak cari tak ada juga. Ada yang ni je. Ha, nasib ice pen ada. So, boleh lah. Kan? So, ni kira-kiranya buah-buahan sayuran daripada Cameron Highland lah. Tapi tak ada banyak sangat. Ada empat jenis je. Tarang. Marilah. Kita makan ya aku buka ni untuk korang okay? supaya korang nampak dengan jelas sos dia ni satu ni RM5 katanya boleh cicang kau makan dengan Thousand Island pun boleh macam ni rupa cantik kan Inilah yang viral tu korang nampak Mari kita rasa kemasaman strawberry ni dulu Okay guys Kau besar Kita racung Bismillah Memasak, masam Aku dah rasa dah tadi memang gila. Apa ni? Tolong, tolong. Ha. Tu dia, tu dia. Cita coklat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Please bear in mind eh, Aku takkan makan semua ni eh. ya. Saja letak banyak bagi meriah. Coklat ni tak cair sangat. Dia macam tekstur dia masih beku-beku sikit. kau dah cicah dengan coklat pada masam-masam lagi Besar-besar semua Okay ni last lah Banyak lagi nak makan Tak habis nanti So aku nak makan Kledik guys Comel kan kledik yang satu plastik tu dalam RM5 je comel-comel Nampak Kata macam susah sikit aku nak <laughs> Buang kulit dia Hmm. Manis weh, sedap weh. Kita buang pulak eh. Pedai lah labu. Ketogel-togel kan dia. Nampak cantik warna dia purple. Makan kulit dia boleh. Dah memang manis, boleh makan macam tu je. Tapi memang kalau makan papan panas memang sedap lah. Aku ni dah suam-suam lah. Dan nah, korang nak ambil? Ambil, ambil. Mmm. That good. Dia sedap macam makan kulit eh. Hmm. Kau mesti tak sabar kan nak tunggu aku makan ni eh. Kan jangan dulu kau makan ni. Okey, aku makan ni dah. Okey, nampak eh aku makan ice plant, ice plant ice plant sayur ais aku makan macam ni dulu eh baru aku cicah dia punya pencicah tu katanya rangup sangat mari dah kita try kerangupan ni bismillah Boleh makan sekali batang kan? Dia tak adalah rasa air sangat. Tapi ada rangup tu rangup. Okay, not bad rasa dia sedap. Kalau kita cuba dengan pencicah dia pula Macam ni, ha, nampak Takut aku kan tiba-tiba tak sedap Bismillah Pencicah dia ni masam-masam sikit So aku tak tahulah Thousand Island Aku macam rasa kacang pun ada Kacang dia pun dah sedap Hmm. Aku makan sayur macam tu je guys. Mungkin basuh eh. ke tak? Aku tak basuh. Bukan <gasps> melempah. kau cicah-cicah tu rasa adalah flavor lain masam-masam sikit. kau tak kosong lah. Cuma dia crispy. Eh, jom makan jagung. Mutiara katanya Mutiara Aku nak jagung Apa hmm. Tak lah Sama cukup macam jagung Apa bezanya Dekat sana Bismillah <laughs> Dekat lipstick aku sini ambil yang besar dah nak habiskan hmm. <laughs> Pada aku biasa je tak manis sangat pun Kan sebab aku dah makan macam-macam ni Tapi tak ada manis sangat Jadi aku kat sini pun aku boleh dapat lagi manis Nanti orang kata, oh, bila aku tu memang macam tu rasa dia, okey, okey, okey, okey, okey, okey, okey, tenang. okay. mari kita. hmm, jagung cuaca coklat, guys. nak juga makan ya. Aku rasa mungkin sedap makan keledek tu daripada yang semua <laughs> ni. ni biasa je. Jagung ni rasa biasa je. Strawberry ni macam biasa masam. Masam. Rasa coklat pun tak masam masam masam. Tapi okey lah. Memang macam tu pun kan rasa dia. Ni okey lah. Something new. Sebenarnya tu dah lama, benda ni dah lama dah ada. Tapi baru viral ice plant ni. Sayur ais ni. Not bad lah. Kalau makan macam tu je pun okey. Best rangup-rangup sikit. Nak tambah flavor dia. Pecah. Pecah dia. Macam tu. macam rasa kacang-kacang buat dekat sos dia. Aku tak boleh tahu nak lah explain macam mana. Siapa boleh explain? Tolong explain kat bawah. Kan habiskan setongkol jagung. Tapi tak larat pula. Okay, dah lah tu. Apapun. terima kasih pada yang sudah sudi menonton video ni sampai ke minit ini. Minit hujung-hujung ni. Ha. Tak ramai buat. Kalau buat pun ditarik-tarik-tarik tarik je. Gitu. Jangan lupa untuk tekan butang like tu dan juga subscribe pada yang belum subscribe lagi channel aku. Terima kasih kepada yang sudah sudi subscribe selama ini. Teruskan menonton video-video dari channel aku. Okay? Itu je lah. Apa lagi nak cakap? Sekian saja. Bye-bye. Terima kasih. See you guys di next video. Bye-bye.